तो लास्ट वीक मैंने कुछ पेड़ यहाँ कटवाए हैं तो एज आप देख पा रहे होगे यहाँ पर तो बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्लीन रहेगा और थोड़ा सा लाइट भी ज़्यादा रहेगी तो चार पेड़ लगभग 200 dollar I paid but as you can see ये stumps needs to be remove too so अब स्टंप रिमूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं लगभग इतना ही जो है पर पेड़ का मेरे को देना पड़ेगा because it takes a lot of effort और वो स्टम्प ग्राइंडर लेके आते हैं और फिर उससे करते तो in that case someone suggested that what I what I should do is इसमें ड्रिल करके इसमें कुछ नमक सॉल्ट जो है या पीट पीट किलर वगैरह डाल दो तो ये uh, थोड़े दिन में डाई आउट हो जाते हैं मैंने it takes time but still so what I'll gonna do is I have this hammer drill set up here so I'll try to do this today and then put some weed killer in this let's see how it goes so so, देखा आपने हुआ क्या वो पहला वाला जो ट्री स्टम्प था वो बहुत ही इजी रहा बहुत ही सॉफ्ट था तो इजीली हो गया बट uh, जो छोटा वाला था जो फर्स्ट वन जो सेकंड वन है uh, मतलब इधर से फर्स्ट वन है ऑब्वियसली uh, वो बहुत हार्ड था और मेरी ड्रिल उसी में अटक ड्रिल बिट जो है उसी में अटक गई तो मैं I am going to remove it actually तो एज यू कैन सी मेरा बिट जो है वो इसी में अटक गया है बिकॉज वो लूज होगा तो जब मैंने ट्राई किया क्योंकि ये वाला ट्री स्टम्प इस वाले से थोड़ा सा um, हार्ड है तो इसमें छेद भी आराम से नहीं हो रहे थे ड्रिल उसी में अटक गया मैं आपको दिखाता हूं देखो that's how it looks like अब इसमें थोड़े से छेद हो गए हैं मैं इसमें थोड़ा वीट किलर पॉइजन जो होता है वो डाल दूंगा और बाद में सॉल्ट डाल के भी देखता हूँ ऐसे थोड़ा सा क्लीन करके मूव करना पड़ेगा like this and this is the last one yeah heat killer डालेंगे इधर से भी जा सकते हैं okay so just to let you know this is our favourite lemon tree इसने भाई बहुत ज़्यादा नींबू दिए और सब संतों को दिए हैं मतलब सभी का भला किया कम्युनिटी का हेल्प किया है तो वेरी थैंकफुल और ये आई मीन यूजलेस तो नहीं कहूंगा बट इन सबको ये यक्का स्ट्री है इसी को कटवाया था मैंने एक्चुअली ये थोड़े से बचे हैं हालांकि मैं इनको कटवाऊंगा नहीं क्योंकि ये अच्छे लगते हैं वैसे बट स्टिल आई मीन ये वाले जो थे दिखाई देते नहीं थे और गंदगी ज़्यादा करते थे आपको दिखाता हूँ यक्का ट्रीज जो हैं मेरे और भी हैं तो ये हाँ, ये ना oh कभी कभी जी का जंजाल बन जाते हैं एक्चुअली ये देखो ये सब यक्का है यक्का ट्री है और ये देखो मतलब कि इसको कटवाने के लिए भी मेरे को चार सौ पाँच सौ डॉलर देने पड़ेंगे अलग से क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और बहुत घने हैं ठीक है बट यहाँ मेरे को कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा मुझे ये वाला लगता है ये आपको लग रहा होगा केले का पेड़ है बट केले जैसा है ये ये कुछ पैराडाइज समथिंग नाम है इसका पैराडाइज बर्ड ऑफ पैराडाइज हाँ ये पेड़ आप देखोगे गूगल में सर्च करके तो आपको पता चलेगा क्योंकि पहले मुझे भी केले का पेड़ लगता था इवन कुछ इंडियन फैमिलीज एक बार आए थे कि हमें पूजा करनी है केले के पत्ते चाहिए मैंने कहा भाई केले के पत्ते समझ के ले जाओ कर लो पूजा मेरे को कोई आपत्ति नहीं है तो भाई लोग आज जो है तीन चार काम हो गए सैटरडे का काम पूरा हुआ ये ट्रीज का कर दिया काम और क्या रह गया है ये जो है एक बुद्धा मिले थे मैंने बुद्धा को जो है इंस्टॉल कर दिया और तीसरा काम था मेरा ये भाई ये जिम में जो है ये आप देख रहे हो ये ये इंस्टॉल किया था पर ये आज का नहीं है कल इंस्टॉल कर लिया था बट uh, ये जो टीवी आप uh, यहाँ देख रहे हो ये पहले यहाँ होता था इधर इधर से हटा के इधर लगा दिया जी